Zullen jullie aan het streamen? Mm yep. Oh mijn god, jongens. Hostile sighted. Oh. Hoppa, hij is down. Kom hierheen, kom hierheen. Wat? En die een is down. Ah, niemand op een RPG of zo natuurlijk. Hoppa, nog een down. Headshot gaan, ik ga er naartoe. Kom. Of geef een dekking, of weet ik veel wat je doet. Ja, Als er twee down zijn. I got Oh lekker, hij gaat ze beuken. Oh, thanks man. Waar zijn ze? Onder de brug, gegarandeerd. Gaan jullie hier eh, links, ga ik rechts. Ze zit onder de brug, man. Ja, joh! Eentje is ga niet Eentje is er dan. ik ben aan de boel af. Neer. Oké, van het Eén is neer. Team hyped. Serieus? Nee, ouwe. Ah, wacht even op ons dan. Ja, is goed military base ga ik niet heen. Je zit bij airport, gozer. Ja, dat bedoel ik, sorry. Eh. boven je. Leg die mij neer anders. Pak die mijn op en leg neer. Of niet? Pak hem, Dave! Nee, man. Pak zijn wapen! Ja, pak de wapen echt serieus. Ah! Oh, hij had hem op ah, schot. Hij had hem op schot gezet! Hoe bedoel je nou je? <laughs> like a moat. Сами ластеку, мать. What? Yo. <laughs> Oh, oh, yo. Oh, deze is echt, echt, deze klopt gewoon nu toch? Oh. Ah. Jordi. Kan iemand even pingen? <laughs> Oh. Oh. Oh. Gaat het? Ja. Ben je al dood? Nee. Jammer. Wat? Die ene volhaar met een peukje in zijn handen. <laughs> <laughs> hij is gewoon de oh. gamen toch, hij hoort niemand, geen enemies, niks. Het enige wat hij hoort 25 remain, solid Zo. Het regent. Hij heeft ook nog geen wapen of zo. Right. Oh. ik zag gewoon eruit te pakken. Nou, ik zal eerst een wapen fixen. Oh. Lekker man! Kijk hem, joh. Kijk, de kwartjes er weer achter je. er zaten drie, drie mensen op of zo. Oh. <laughs> <laughs>